Tongaren ni kama anatudanganya sisi. Huyo jamaa hana kitu. By the way, ni jirani yangu wa karibu sana, anamjua huyo. Si Yesu by the way. Mtu ukijaribu kufuata huyo jamaa unajipotosha bure. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Wezi wenye atasulubisha nao hatujui ni kina nani. Sasa yeye pia akisulubiwa, maybe shida zetu zitapunguka. Naona huyu Yesu Tongaren Aji. Chesa ameuliza Yesu wa Tongareni majina yake kamili ni nani? Saa hii majina jina kamili la huyu mwalimu mnayemuona, jina kamili ni Yesu. The one and only Jesus in the Bible. Nayo ni kazi yake Baba Mungu. Yes, yeah, akona na mpaka 12 disciples. Ngani unasema huyu oh, ni yule mtu namjua? Yes. Nikitani hivi na niseme si wewe kwisha. Yes. Vile sasa mimi niko na karibu karibu niseme lakini nasema ngoja kidogo. Wala ambao wanapinga ya kwamba Yesu achakucha kwa mwili wa kibinadamu, hao ni wapinga Kristo. Tayari asharuka. Ujasikia kitu kama hiyo? Kama yeye mwenyewe ameenda kwa polisi amestaki kusema kuna watu wanatishia maisha yake, kama yeye ni Yesu amekubali kusulubishwa dambi zetu atuokoe. Fuga hiyo kakitu yako, utakuwa naona mke wako na macho ng'ombe wewe mnichezee. Lakini mafanya makosa alifanya yes. Yesu anafanga nguo sareti, anaweza kaa kama mganga Nilitembea katika uso wa dunia hivi, na ndio kumbe ni mambo yenye natendeka saa hii. Hii sasa ni dunia. Nikaanza kutembea, nikatembea. Wakati nilifika hapa, nikawa mwisho wa dunia. Sasa nikiangalia mbele, naona sky blue hii wing, eh, sky blue hii wingu hii sky. Wakati naona eh, sky blue hii na naona nyota zimejaa. Nikiangalia juu ni nyota, kwenda mpaka chini ni nyota, kuruti hivi, kuruti mpaka tena chini sasa mimi nimechungulia chini hivi, ni nyota tu. Allah. Allah. Nikajikuta nimejiajilia. Nabii Sakari, niliteremuka kwa siku ngapi? Tatu, ndiposa nikatua kwa hiyo inji chini. Huyo ni muongo namba one. Mwisho ya nyota. Sasa nilipotua sikuona mti nabii Yakobo, nikaona ni, niko tu kwa nyota. Sasa wakati nilitua tu hivi nikajikuta niko kwa kanzu nyeupe inaangaza kanzu yenyewe, na nimeshika fimbo ya pakora. Nyota zikaanza kusonga nikisilea, nikaanza kuzikusanya kwa mikono. Nikaanza kushanga, na hii ni maono ya aina gani? Na filamu ikaisha. Sasa kumbe ilikuwa ni mpango wa Mungu <laughs> Yesu kurejea duniani. Leo hii nyinyi ndio hizo nyota, na wale ambao walikuwa wakiicha wakinisalimu, malaika Rubeni mwana wa Yakobo ako hapa, Simioni mwana wa Yakobo Yuta mwana wa Yakobo, Kadi mwana wa Yakobo, Isakari mwana wa Yakobo. Eh, nitatangaza kwa redio redio <laughs> ya Kalia FM, North Rift FM, Kokwenja FM, iko ngine na hizo nini ngine <laughs> Lonyang'abua FM <laughs> watangaze wapi? Hapa. Mtu yeyote ana akili timamu ataona wewe ni mshenzi sana ni maajabu. Yaani ukiwa wanako tu nilikuwa nasema tu. halafu tuupiga huyo Yesu wenu, ni misumari saa hmm. miguu saa mikono. Andika tena, hata ukisoma ah, Isaya hamsini na tatu eh. imetacha kusulithiwa nikaweka pa, nikawekwa pamoja na waisi eh. imetajwa hapa wawili msulubishe Yesu eh, tumsulubishe Yesu. Alikataa, alisema hawezi sulubishwa. Yesu alishazu, Yesu alishasulubishwa mara moja, haizi sulubishwa mara ya pili. Lakini Wakenya tena wamefanya tambi mingi, anafaa asulubishwe tena. Najua Wakenya wamefanya tambi mingi sasa, kama kama Diana Marwa wamefanya tambi mingi eh. Huyu Yesu asulubishwe mara ya pili, asulubishwe eh. Hakuna kujitetea hapa, hakuna kujitetea.